натрийдин сульфидинин гидролизи натрийдин сульфиди күчсүз күкүрттүү суутектен жана күчтүү негиз натрийдин гидроксидинен пайда болгон туз пробиркага натрийдин сульфидинин эритмесинен куябыз эритмеге бир нече тамчы фенолфталийин тамчылатабыз эритме мала кызгыл түзгө өзгөрдү Натридин сульфиди жегиш чөйрөнү пайда кылды Натридин сульфиди гидролизге душ